Samira Goto. Attorney Jupek Sison. Dr. Clark Balita. Oh, Dr. Willie On. O panilain, isa yung sunod Dr. Willie. At isa ang panilain. Kabili ito, mga yon, dinamila ang ating mga manila ng kumita sa ating mga bisita in behalf of the Mayor of Sugon, We welcome our visitors from Team Denise Store. Welcome everyone sa atong second part sa itong Grand Valley Once again, ladies and gentlemen, Honorable Vice Mayor Jose Ramil Guawa, may palakpakan. So let me call in Kuya Eric to acknowledge our first senatorial candidate. Thank you, Okay, mga sugundog! Ang sa kaabogado dahil Secretary sa Department of Land Reform. Kung usap siya, kautor, trend, rupiso. At mga kasama, mga kapatid kong sugod siya lang naman ang nakapagbigay ng buhay Isang Pangulo na naranasan kung paano maghirap. Isang Pangulo na may kasing-karing para sa mga pobre. At yan ay walang iba kundi si Mayor Isto Moreno Tomagoso! Isto nga natin, Isto! Isto! Isto! Maraming salamat po sa inyo. Alam nyo, totoo lang, mabigat ang laban ni Mayor Isko Moreno. Kaya kailangan po niya ng mga kaalyado sa Senado para gumawa ng batas. Tama o mali? Ang gawain ng isang senador ay gumawa ng batas. Ano ang gawain ng isang senador? Gumawa ng batas. Kaya kailangan po ang senador dapat kwalipikado may eksperyensya at may napatunayan niya. Tama ba na? Ako po ngayong umaga nito ay nag-a-apply at humihingi ng tulong sa inyo para sa inyong boto na sana ay tulungan niyo po akong maging senador ng ating republika. Pwede po ba yun? Okay. Magpapakilala lang po ako. Ako po ay si Brother John Castriciones. Brother ang tawag sa akin, pero isa po akong abogado ng 30 taon na. Ha? At meron po akong anak na dalawang abogado na mga binata pa. Meron ba dito mga dalaga na wala pang jowa? Pwede bang makuha yung number ko mamaya? Pakibigay lang kay Jopet Season! Okay, okay. Alam niyo po, unang-una tuwang-tuwa po kami dahil napakainit ang inyong pagtanggap kay Mayor Moreno at ang kanyang straight ngayong umaga nito. Kaya sana po ay totoong tulungan niyo po kami. Malapit na ang eleksyon ngayong May 9. Okay. Ako po ay nakapag-aral sa Philippine Military Academy. Membro po ako ng Class 83 ng PMA. Pakalawa, ako rin po ay meron pong Masters in International Law. Nag-aral po ako sa University of Antwerp sa London Law Center sa United Kingdom. Pagka Nag-umpisa pa akong maglingkod sa gobyerno nung ako ay naging direktor sa DOTC ang Department of Transportation and Communication. Naging undersecretary pa ako ng Department of Interior and Local Government at naging secretary ng Department of Agrarian Reform. Alam niyo po ba kung anong tungkulin ng isang secretary sa Department of Agrarian Reform? Mamigay ng yuta para sa ating mag-uuma. Ha? At kung ako po ay sekretary, nakapabigay po ako ng halos kalahating milyong hektarya ng lupa sa buong Pilipinas. Ilang beses po akong pabalik-balik dito sa Southern Leyte. Kasama ko po si Governor Mian Mercado para namigay ng lupa sa ating mag-uma. Kaya po ako tumatakbo na isang senador dahil gusto pong ipagpatuloy ang pagbibigay ng yuta hindi lang sa magsasaka, hindi lang sa mag-uuma, kung hindi sa lahat ng mahihirap na mamamayang Pilipino. Ang bawat mag-uuma ay binibigyan po natin ng tatlong ng hindi hihigit sa tatlong ektarya bawat isang tao. Sino may gusto ng yuta? Sino may gusto ng yuta? Okay, magagawa po natin yan. Dahil yan po ay isa sa mga programa ni Mayor Isko Moreno. Ang gusto niya, tulungan ang mga mag at lahat ng mahihirap nating kababayan. Kaya sana po sa darating na eleksyon, huwag niyo pong kakalimutan, Mayor Isko Moreno, anong numero ni Mayor Number 3. At ako naman po, ang numero ko ay number 13. Ha? Ano pong numero ko? Ang numero 13 po ba? Swerte o malas? Sabi dito, swerte, sabi malas. Swerte po yan pag binoto niyo ako. Ano ba? Malas kayo pag hindi ako binoto. Mga minamahal kong mga kababayan dito sa Southern Leyte, sana po ay huwag natin sayangin ang pagkakataon na maglagay ng isang presidente na nakakaunawa sa hirap ng mga mahihirap. At yan ay walang iba kundi si Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ulitin na po natin, Mayor Isko Moreno! Okay, maraming salamat po. At ako naman po si Attorney Brother John Castellanes. Ano pong numero? At huwag po natin kakalimutan ang ating pong mga kandidatong senador, si Dopo number 6, at saka si Doc William. Maraming salamat po! Maraming salamat! Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. maraming salamat po. Dili nato kalintan, numero 13 sa balota. One of the senatorial candidates, Attorney John Castriciones. A round of applause. At ngayon, siya ay dating mambabatas sa Autonomous Region of Muslim Mindanao or ARMM at naging miyembro ng Bangsamoro Transition Commission na pumurangkas ng Bangsamoro Basic Law para sa pagsusulong at pagtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan kabataan at mga kapatid na Muslim sa Senado ang kandidato ng Aksyon Demokrat Demokratiko sa pagkasenador. Ladies and gentlemen, sugod and sounding late, number 32 sa balota, we have Samira Dotong! Alam niyo ba, sa oras ng pandemya, dami lang bumulog sa aming tanggapan. Meron dyan pumunta, dalagang may anak, inaalam kung kanino ang apelido ng anak. Pag-asawa, may anak na mababa sa pitong taong gulang, nag-away ang mag-asawa, naghiwalay, nagtatalo kung sino mga ngalaga sa bata. Meron tinanggal sa trabaho, hindi man binigyan ng notice. Pero naman inaresto isang linggo na hindi pa sinasampahan ng kaso. May diborsyo ba sa Pilipinas? Napakaraming problema ang dinulog sa ipaglaban mo. Narinig ko po lahat yan. Nais ko pong maging boses ninyo sa Senado. Ang mga problemang narinig ko, gawan po natin ng solusyon. Ipaglaban po ninyo ang inyong boses Ipaglaban po ninyo Jopet Season para Senador. Sabi ni John Castriciones, ang trabaho ng Senador gumawa ng batas. Nine years, siyam na taon akong gumagawa ng batas. Tatlong taon sa barangay, anim na taon sa sangguniang paglungsod. Umabot sa dalawang daan, at pitumpong ordinansa at resolusyon ng aking napaaprubahan. Ang tawag sa akin sa Quezon City, Ama ng Toda. Ang kauna-unahang ordinansa na nagbigay ng boses sa Toda, ako po ang mayakda at yan po ginagamit ng lungsod ng Quezon. Isa rin po ako sumayakda ng pamantasang politekniko ng lungsod ng Quezon na ginagamit din po ng mga mag-aaral. Sino dito ang may problema sa bahay at lupa? Dahil, sino walang bahay at lupa? Sino ang may gusto ng bahay at lupa? Ako po ay naglingkod na Assistant General Manager ng National Housing Authority, NHA. Bilang NHA AGM, nakapagbigay solusyon sa pabahay sa 135,000 families naging presidente rin ng National Home Mortgage Finance Corporation. 11 years ng aking paglilingkod nasa larangan ng pabahay. Nais ko pong makatulong sa problema ng pabahay ng mamamayan ng Pilipinas. Ipaglaban po natin ang pabahay. Ipaglaban ninyo. Jopet Season para Senador. one. Wala na pong hahaba sa resibo ni Isko Moreno Dumagoso sa larangan ng pabahay, ng kalusugan, ng social welfare, ng redevelopment. Wala pong tatalo sa resibo ni Isko Moreno Dumagoso. Si Isko Moreno Dumagoso dahil sa resibo ito, pinapakita na siya ay may malasakit. Pinapakita niya, tao muna, mamamayan muna, Servisyo muna. Pinapakita niya siya ay may kakayahan. Kaya mga, mga, mga kaibigan, tayo po ay mag-isip. Wala pong tatalo. Kailangan po ng bansa ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sino? Sino? Sino? Ipaglaban natin, Isko Moreno Domagoso para Pangulo o, oh, bibigyan niyo ng sino? Sino may gusto? Huwag niyong pupunitin. Ang resibo na yung nagpapakita ng ginawa sa Maynila, gagawin sa buong Pilipinas. Ipaglaban natin, Isko Moreno para Pangulo. Ipaglaban natin ang ating doktor. Pinagkakatiwalaan ninyo ang Vice President natin, Doc Willie Ong. Palakpakan natin si Doc Willie Ong. Sino ang gusto ninyo mga senador bago o luma? Bago o luma? Buti na lang bago kaming apat. Kaya kung kayo tatanungin kung sino ang senador ninyo, ang sagot natin, bago kasi. Pakiulit po, bago kasi. Bago kasi. Ba? Balita. Go? Go Resones. Huwag niyo kalimutan yung si, si, season. Bago kasi. Bakit hindi kami iboboto? Bakit kami maglilingkod sa inyo ng tapat? Ipaglaban po natin, balita, Lutok, Castriciones, Season. Ako si Jopet Season. Ano pangalan ko? pinaglalaban ko, pabahay, pagpapalawig ng kalaman legal, pagpapalakas ng barangay. Sino walang pera? Pag kayo'y walang pera, kayo, maghihigit kayo ng 5-6. 5-6. Okay. Nagigipit kayo ng 5-6. Yan yung masamang 5-6. Merong mabuting 5-6. Alam nyo kung ano yung mabuting 5-6? Alam nyo ba kung ano yung mabuting 5-6? Tatalikod ako! Alam nyo kung ano yung mabuting 5-6? 5-6 sa Manota, Jumpet Season, para Senador, ipaglaban po natin. Tandaan po natin, tayo ay nalalapit na sa eleksyon. Pagdating, habang lumalapit, lalong nagkakagulo, lalong dumadami ang salitaan, lalong dumadami ang fake news. Kapag kayo ay nalilito, tingnan natin kung ano ang ginawa. At kapag tinignan nyo ang ginawa, talaga naman ang iniisip taong bayan, ang iniisip Pilipinas. Kaya kung tinignan ang ginawa, yan ay tunay na nasa katuwiran at kapag sa katwiran, ipaglaban natin ang ginawa at gumawa at gumawa. Walang iba, Isko Moreno Lumagoso. Ako po, muli, si Jopel Season. Anong number? 56. Anong pangalan ko? paglalaban ang barangay, ang pagpapalawig ng kalamanligan, ang hustisya, pinaglalaban ang pabahay. Kapag nasa katwiran, ipaglaban natin Jopet Season para si Lord. Magandang umaga, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Yes! you driving? Maraming maraming salamat po. Dr. Willie Ong po, kamusta po kayo? Tuwang-tuwa ako makita kayo ng personal. At hindi sa Facebook lang o sa YouTube. Nandito ang misis ko, Dr. Liza Ong. Alam niyo po, kaya tayo tumatakbo kasi gusto natin talaga matulungan kayo. Ha? Marami tayong kailangan ayusin sa bayan. Si Mayor Isko, marami siyang gagawin. Pag nanalo si Mayor Isko bilang presidente, magbabasa niya agad ang buwis sa kuryente ng 50%. Babawasan din niya ang buwis sa petrolyo, gasolina at diesel. Sa Maynila, marami siyang ginawang pabahay, eskwelahan at ospital. Kaya niya ako kinuha bilang Vice President. Marami tayong aayusin. Ating mga kababayan, bibigyan natin ng libreng check-up bawat taon. Diba? Kung ang kotse na, ang jeep may check-up, ang tao walang check-up. Kailangan natin yan. Yung mga maintenance medicine sa high blood, sa diabetes, sa kidney, sa arthritis, kailangan natin yan. Yung mga simple operasyon, gusto natin makatulong sa inyo. Alam niyo po, hindi naman talaga ako politiko. Talagang gusto lang natin tumulong sa ating kababayan. Kung may bibigay lang ng tama yung budget sa ating kababayan. Magtatayo rin kami ni Mayor ng labing pitong regional hospitals. Dito, aabot din. Nagawa tayo magandang hospital. Meron pang paopera sa puso, sa bagas, sa kidney, at sa cancer. Yan ang kailangan natin. Alam nyo, pag isang tingin ko pa lang, alam ko na kung ano mga sakit ng mga pasyente. Dahil si nanay, alam ko na. Di ba? Sino may diabetes, sino may high blood. Kaya, kung, ma kung pagbibigyan mo po ako, apat na na lang, kung ipoboto nyo kami, is for President, Doc Willie for Vice President, sisiguraduhin ko na babalik kami dito, gagawin ko lahat para matulungan kayo. Ako naman tapat sa inyo eh. Naniniwala ako maraming marami akong followers. At malaki chance natin. Sino ba nanonood sa amin sa Facebook? Sino ba boboto sa amin? Thank you. Sana po tulungan nyo kami. Kahit ano mangyari, babalik ako dito sa Leyte. Okay? Kapag hindi nanalo, babalik pa rin ako konti lang matatala namin, kung ano lang kaya namin dalhin. Pero pag nanalo tayo, isang barko dadali natin dito. Pupunuin natin yung health center, hindi namin kayo makakalimutan. Tandaan niya, hindi kami yung politikong nawawala, nagtatago, may bodyguard, o may bulletproof na sasakyan. Talagang lumalapit kami sa tao kasi gusto namin talaga kayo tulungan. Tuloy lang po, mahal na mahal po kayo, mag-ingat po tayo lagi. Darating na ating presidente, lang minuto na lang. Huwag natin kakalimutan ating apat na senador. Okay? Samira Gutok, huwag kakalimutan. Joko Sison, Kain Balita, at John Castriciones. Thank you so much. Mag-ingat po kayo lagi. God bless. Thank you. Okay. Tinignan ko yung tanulisay sa balota. Dr. Willie Ong for Vice President. Katuhan na para patpakan mga sugod ng Southern Laitanios. Okay! Sugod of Southern Leyte. Ang ganda mo! Basta Bisaya! Sino ang ating presidente? Don't Ladies and gentlemen, ang magiging bagong Pangulo ng Pilipinas. Mag-two joints na tayo everyone. Here he is. po kayo. Ako po si Kyle Balita. Gusto niyo magkaroon ng teacher sa Senado? Ako po yung teacher. Pwede magkaroon ng nurse sa Senado? Ako po yung nurse. Gusto niyo magkaroon ng midwife sa Senado? Ako po yung doktor ng edukasyon para sa Senado. Number 6. Ano number ko? Okay. Bensin-bensin lang to. Gusto niyo bang marinig si Isko Moreno? Para sa kamay maraming problema. Okay, huwag niyo ba makalimutan current balita number 6. Gusto ko lang kayo bigyan ng advice kung may problema kayo. Ito yun. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong at sunod man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasal. ay hindi laging bighati kasawian. Ang pangarap nyo ay makakamtan. Basta't mag-iso ka